weer hou. Schrik me dood. Oeh! rennen, rennen, rennen, rennen. Kut toch. Godverdomme. Dames en heren, welkom in Noord-Korea. Nee. nice. Oh, joh. Wat de fuck doe jij dan? Heb ik je nou dood? Tadam, tadam, tadam. Oh, fuck. oh. oh, fuck, fuck, fuck. Oh, kut. <laughs> Hoe staat je ding? Bedankt voor het kijken naar deze video. Helaas zijn Jelle en Jemmy overleden aan een overdosis aan de explosies van Mohammed. Kan gebeuren. Dikke vette kant.